¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! Yo sé montar sin freno, ¿qué ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! Yo sé montar sin freno, Y con la bicicleta la pedale, pedale, pedale, pedale Y cuando cogió velocidad, yo cogí una baja Y cuando bajé la bicicleta, ella no quería doblar y, yo la quería como conducir, ella no se dejaba. Y cogí con la bicicleta, la pedal, pedal, pedal, pedal, y era todo así. ¡Pum, Y en una yo veía como que ella me quería contar ya con un par de luz. Yo me salí de ella, de la bicicleta, y caí explotada así en la, la, talvia, en la, calle. Y vos, me maté como la de antes, no son como la de antes, la de ahora no se dejan. La bicicleta de ahora no son como la de antes, no son como la de antes, la de ahora no se dejan. La de antes usted la podía manejar fácil, fácil, fácil, fácil. Yo quise montarla, pero que, pero que, pero que, ¡pum! ¡Me